Uh, olá. Eu nunca gravei um tipo, vídeo assim, tipo, né? Eu vou trazer Fortnite aqui, né? Vou jogar um pouquinho. Uhum, uhum, uhum. Tá. vou jogar esse joguinho aqui, não Vou jogar solo. Uh, eu não sei muito bem. Não sou muito bom em Fortnite, mas... Né? Vivendo e aprendendo. Deixa eu... Vamos chover um pouquinho tá aqui mesmo. É, antes de começar aqui, eu só vou pedir, dá like, se inscreve, por favor. Tá. <laughs> acho que eu não vou fazer missão por enquanto, né? Vamos... Eu vou cair, eu acho que não... Deixa eu pensar. Ah, foi ruim. Tá, vamos cair aqui vou pegar alguns itens aqui. Né, você já sabe como é que é o Fortnite, eu acho que você já sabe. Não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, ter Ah, não sei qual. Ah, se tiver algum interrompimento, desculpa aí, é que eu sou meio ruim de falar. Pegar item. Eu não sei se eu vou ir atacar esse cara. Eu tô com um pressentimento ruim. E hoje eu tô ficando cada vez mais ruim, né? Tá, tá de perto, então eu vou atacar. Nossa. É, né? Pra vocês verem. Pra vocês verem. Um pouquinho de dano e já morri. É. Ó, oh, eu vou jogar duas partidas porque esse aqui foi muito rápido. Pra vocês verem, eu não sou tão bom em Fortnite, como eu falei. Eu sou horrível. Mas eu vou aprender um pouquinho, pelo menos. Né? Bom, eu até jogo já faz tempo, mas eu não aprendo quase nada. Falando nisso, eu vou... Vou tocar teclado enquanto isso, né? Ah, eu vou pausar o vídeo, já volto. Aí, ó. Tá, bora lá, bora lá, bora lá. Dessa vez eu não caí aqui mesmo, também. Ah, pula. Uhum. Andando, andando, Ih, já tô dizendo que tô ferrado. Bicho, tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado. Eu falei que eu sou ruim. Eu vamos lá. Lá vamos mais para outra partida. É meio difícil tocar com uma mão. Ah, tá. É, vou tocar uma música mais uma caninha. Não. Tá, tá, tá. Vamos jogar, já tô perdendo foco. Por isso que eu erro às vezes. Tô perdendo foco. Então, bora jogar. É, tu tá vê, né? Não nada ali. Tem que ser rápido, rápido, rápido. Pega uma arma. Finalmente. Ah, não. Ah, não. Ai, eu matei. Oh, meu coração. Meu coração. Meu coração. Por que eu fui? Não comemore antes. Ah, não, não sei cantar com a música. Não comemore antes da hora. É, pois é, né?